Nimefurahi sana kufika kwenye shule ya sekondari ya Kiutu, shule ambayo Mheshimiwa Rais alitoa milioni mia nne sabini awamu ya kwanza kwa ajili ya ujenzi wa madarasa nane, maabara, jengo la utawala, na kwa kweli mmefanya kazi kubwa sana nzuri sana, na thamani ya fedha inaonekana. Kwanza mmeweza kujiongeza na kuwa innovative, kuwa bunifu, kwamba eneo letu ni dogo mkadizaini michoro mizuri sana ya madarasa. Tumepita tumeona kwa kweli madarasa mazuri, maktaba nzuri, maabara nzuri, jengo la utawala zuri na workmanship ni nzuri sana. Pongeze sana mkurugenzi ndugu yangu Suleiman, pongeze sana wakuu wa idara, mkuu wa idara sekondari ndugu yangu Lupenza na viongozi wote wa halmashauri hii, mmefanya kazi nzuri sana na kwa kweli Nikipita maeneo mengine hasa ambao wana maeneo madogo wanahitaji kujenga majengo ya ghorofa, nitawaambia waje wajifunze hapa kiutu. Ikiwezekana muwape kabisa ramani hizi, ni ramani nzuri sana sana, na kwa kweli niwapongeze kwa dhati kabisa. Sasa haya majengo hayajakamilika, tunahitaji milioni takribani mia moja kumi na moja na laki mbili arobaini na tisa hivi kukamilisha kwa mujibu wa makadirio ya awali. Sasa tunahitaji kuona majengo yanakamilika kwa wakati ili dhamira ya serikali kuona shule zimekamilika iweze kutimia. Kwa hiyo tumekubaliana na mkurugenzi, Mheshimiwa DC na management kwamba fanyeni tathmini sasa ya mwisho ya kuona exactly kiasi gani kinahitajika ukizingatia inflation, lakini na mambo mengine, ili fedha hiyo itengwe mapema na ujenzi ukamilike mapema iwezekanavyo, na mmesema mtajipanga kwenye mwaka wa fedha ujao, si mbaya sana, kwa sababu tayari madarasa mengine tayari yapo yanatumika. Tuna wanafunzi mia moja kumi na moja lakini tuna madarasa ambayo bado hajaanza kutumika. Kwa mimi nisisitize hapo, mkurugenzi, kwamba muweke kipaumbele cha hali ya juu kuhakikisha kwamba fedha hizo, kama ni mwaka huu wa fedha au mwaka wa fedha ujao, robo ya kwanza ifikapo Septemba kwa mfano, mwe mmekamilisha kila kitu kupitia mapato ya ndani kwa eneo ambalo bado lilikuwa halijakamilishwa. Ni muhimu sana. Lakini jambo la nne, niwapongeze sana waalimu wa shule hii ya sekondari ya Kiutu na mkuu wa shule ya Sokoni inaitwa Sokontu kwa kusimamia vizuri sana ujenzi wa shule hii jirani lakini kupongeza sana Mheshimiwa DC, mkurugenzi na management, mwenyekiti wetu wa chama kuhakikisha watoto wetu hawa wazuri wameanza kidato cha kwanza, na nyinyi watoto wazuri mmeweka historia ya kuwa wanafunzi wa kwanza kabisa kwenye shule hii nzuri na bora ambayo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameleta, na hiyo historia haitafutika. Wanafunzi wa kidato cha kwanza ni nyinyi wa kwanza. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Mbunge wetu Saputu oye! Kwa hiyo kwa kweli niwapongeze sana katika eneo hili na niwaombe walimu tuendelee kuchapa kazi. Rais wetu anatambua kazi nzuri na anathamini kazi nzuri tunayoifanya, ndio maana umekuwa mashahidi ameendelea kusha kwamba analipa areas zetu, pandisha madaraja kwa kasi. Tunajua si wote ambao tumeshapata, lakini Mheshimiwa Rais ameshalipa zaidi ya bilioni karibu 280 kwa ajili ya madaraja na yale malimbikizo ya nyuma.